Mwanangu, tuanze na meneja hapo. Mambo vipi? Eh, safi ndugu yangu. Uko fresh? Niko fresh kabisa. Jina lako nani? Naitwa Mkutu wa Kutu. Mkutu? Mkutu wa Kutu. Kwa nini meneja? Ah, ni kwa sababu na, na, napenda sana mziki kwanza, nikiuhalisia. Mimi mwenyewe napenda sana mziki. Ah, na kwa nini kwenye meneja kwenye mziki? Wewe pia labda pengine ni rapa, labda unaimba ama una Hamna, mimi napenda tu mziki mzuri. So kupenda mziki ukaamua kwa support vijana kama hawa hapa uh, tofauti na huyu hapa kuna mtu mwingine pengine ambaye unamfanyia management and all that mm, kwa sasa hivi naanza na huyu bado mpaka nikimtrain akishafikia mahali pazuri basi nitazidi kuwatoa na wengine zaidi ah. huyu mpaka sasa hizi mesha rekodi kazi ngapi kazi kama nne hivi kama sikosei kama nne ambao naikumbuka recent project ni inaitwaje jina yake kidogo unajua kitambo sana inaitwa maumivu maumivu maumivu ya mapenzi hela unajua katika soko letu la mziki la sasa hivi tunaongelea sana mapenzi unajua mapenzi tumeteka hisia za watu wengi sana unajua unapozungumzia uh, habari uh, za mapenzi unajua uh, unazungumzia katika nyanja, nyanja mbalimbali so katika wimbo wa maumivu uh, umezungumzia mapenzi uh, kitofauti kidogo unajua uh, kwenye maisha uh, lakini pia imegusa ime, ime uhalisia wa watu uh, katika haya maisha ya kawaida unajua uh, ukisikiliza wimbo wa maumivu uh, ni kwamba uh, umeguza sehemu zote, kwa upande wa kike na upande wa kiume, upande wa wazee pamoja na vijana pia, tofauti na ngoma zingine ambazo tulikuwa tukifanya huko nyuma. Aha, msanii wako anaitwa nani? Au yeye mwenyewe ajitambulishe? Mtambulisha kwanza yeye, afu atamaliza. Sasa anaitwa Shayvan. Shayvan. Jina jina la la kiwalisia kabisa anaitwa Paulo. Ah, Paulo wa pili, Papa John Paulo wa pili. Eh, alafu meneja, mbona voko lako kama la chini au meneja ni pochi imetuna uongo ah, si unajua kawaida lazima mtu mmoja simple sana Shaivani what's up yeah naambia kama you good fresh kabisa Tanzania wanakutazama hapa hivi hebu jitambulishe kwa kazi yako hata moja hivi ambacho chochote unaweza kufanya alafu one kwamba yaliyomo yamo ama ni aje yeah tulianza kama utani kama tujuani nikiwa varandani uko nje unasuka majilani hata nisilale ndani hatulizani humwisho niliona zamani nikajipa imani mefukte Alright, alright. That's Shayvan, eh, that's Shayvan. Eh, lakini kama alivyosema kwamba ni muda kidogo alikuwa out of the game na nao anarudi tena kwenye kazi au vipi bwana? So unaweza ukaona kwamba alichofanya hapa ni kwamba uwezo upo, pengine ni mazoezi kidogo na nini, akikambaka anaweza kaja na kitu kizuri. Umewahi kurekodi nyimbo ambayo kaiachia kenda pengine mtaani, hata kama ni kwenye magroup labda ya WhatsApp kule na wana tu chini Uh, ah, nimeshachia ngoma iko YouTube, lakini kipindi hicho uh, niliachia ngoma hiyo ngoma ilikuwa ni kali kidogo lakini sema uh, nilifanya video na director ambaye alikuwa ndo anajifunza so video ilikuwa mbovu kweli maana hiyo ngoma gaspendi hata watu waiangalia lakini audio mtu kisikiza ile audio una feel kitu ni ngoma kali sana kwa kweli audio inapatikana wapi inapatikana youtube uh, ukiingia kwa search shaivan Gales utaikuta kwenye kwenye channel ya mtu anaitwa hans steve unaweza kukuta pale ukaangalia ah, huyo uh, Hans ndo alikuwa ni director wa hiyo video ambayo tulikuwa hautaki watu waione no Hansi ni mshikaji tu ambaye alikuwa na YouTube kwa kipindi hicho na YouTube yake ilikuwa na subscribers wengi so tukaweka kule lakini kabla mimi nilikuwa sina uh, channel kule YouTube. Uh, ilikuwa mwaka gani huo? Eh, kama elfu mbili kumi na saba nadhani, elfu mbili kumi na saba lakini toka hapo uh, sijai kuachia ngoma yoyote mpaka sasa hivi, ngoma zote ziko private bado. Uh, nadhani kuna project nyingi ambazo uh, ziko ndani, nadhani recently uh, watu wakai vizuri, naweza nikawa naachia uh, moja baada ya nyingine, au labda naweza nikaanza na EP kabisa, so ni kitendo cha muda tu. Kuna vitu vingi sana vya kufanya, lakini kwa nini ukauchagua mziki? Unajua uh, mziki, unajua kila mtu anafanya uh, kitu kulingana na passion unajua uwezi kuniambia labda, labda mimi leo uh, nitoke labda labda nikacheze mpira ambao sio passion yangu wala sina hicho kipaji. Mimi mziki ni kipaji ambacho niko, niko nacho na naweza nikaandika uh, mimi pia nje ya kuimba ni mwandishi. Kwa hiyo naweza nikaandika ngoma kali, naweza nikaimba mistari mikali pia naweza kufanya ngoma nzuri. Uh, mtu akajua nimete, nimetumia energy kubwa sana lakini kumbe energy ambayo nimetumia ni tofauti na ningefanya uh, kitu kingine. Lakini kwenye mziki nafanya kitu katika uh, uh, tuseme kwa urahisi zaidi, kwao ni kipaji tuseme kuna wasanii wangapi wa bongo ambao wanafanya mziki na unawafuatilia kwa ukaribu, pengine wanakuinspire, labda unatamani kazi zao ambazo zinafanyika, na pengine hujafanya kazi kama zile pale, au pengine uwe mbele yao kidogo? Wasanii wa bongo wako wengi, lakini uh, mimi mimi naweza kuwa niko mtu wa tofauti sana uh, tukisema katika wasanii wa bongo mimi kweli nafuatilia wasanii wa bongo hapo wazuri kina Harmonize kina Diamond Platnumz kina kina kina Alikiba kina Ommy Dimpoz lakini mimi wasanii ambao wanawafuatilia ah, hata mtu leo nikija nikimwambia jina mtu anaweza simjue. Mimi nasikiliza uh, sana wasanii upcoming kuliko hata wasanii wakubwa, kwa sababu kitu kimoja naweza kukwambia kwa nini nasikiliza wasanii upcoming. Wasanii upcoming wanapambania kuingia katika uh, sehemu fulani ambao wasanii wakubwa ambao wamefika. So uh, wasanii upcoming wanafanya ngoma kali, lakini wanakosa promotion lakini ukisikiza zile ngoma unasikia kweli ah, iko hiki kitu kuliko ukichukua ngoma uh, tuseme lese le, uchukue ngoma ya ya msanii tuseme kama nani tuseme kama Dayo umeona uchukue msanii kama Dayo ambao watu labda labda ninapozungumza Dayo mtu mwingine anaweza kuwa ndo jina geni kabisa kwenye masikio mwake uchukue ngoma ya Dayo ambao labda akaifanya uh, ukilinganisha na ngoma labda ya, ya msanii fulani uh, ni star unaweza kuona vitu vitu tofauti ma, mashairi ni makali voko ni nzuri mtu anafanya mazoezi unajua mtu akishakuwa star hata mazoezi pia anapunguza umeona kwa hiyo kwenye upcoming tunapata ile ladha ya mziki halisi yeah. Mm. Alright, nipe majina ya upcoming wawili ambao wote mko kwenye struggle ya kumekisha kwamba mnafika mbele, mnapeleka kazi yenu mbele na wote mko kwenye, kwenye level moja kama ya Shaivani Wawili tu ambao unaona kama they are coming na wanafanya vizuri kwenye hizo struggle zao huko waliko yeah, kuna mtu kama platform uh, namkubali sana eh, kuna mtu kama Dayo uh, pia namkubali sana uh, nadhani hao ndo labda kuna baadhi ya watu wamewasikiasikia sana kwenye masikio yao na hao wote wako Babati ama wako sehemu zingine no. Hapana, kwa kweli kwa upande wa Babati <laughs> nisije kuwa mwongo. Dayo anapatikana sehemu gani? <laughs> Hao hao wako da Dar es Salaam. Wote wako Dar Alright. Speaking of Dar es Salaam, wasanii wengi ambao wana struggle, wanapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi za mziki, mentality zao nyingi, wasanii wengi wanaamini kwamba wakitoka mikoani wakienda Dar es Salaam waenda kutoboa. Wewe kwako unachukuliaje hiyo? Au na wewe niambie kwamba una, unafikiria kwamba unajipanga pengine siku moja usafiri uende Dar es Salaam kufanya mziki, kwamba unahisi ndio utatoboa kule? Unajua uh, hicho uh, kitu kipo, lakini uh, mziki wa sasa hivi na zamani ni tofauti sasa hivi tunaweza tukaangalia wasanii wapo Kigoma, lakini wanafanya uh, kazi na zinasikika, ukiingia labda hata kwenye YouTube channel zao uta zinafanya vizuri, zina views nyingi, lakini tunachokiangalia ni wapi tunapata production nzuri na wapi tunapata support nzuri na wapi tunapata uh, uh, uh, ndo hivyo tu kama ni production uh, na support pia media na kila kitu nikizungumza kwa upande labda tuseme wa, wa promotion sasa hivi social media zina nguvu sana tofauti na zamani so na mtu anaweza kutumia social media mtu anaweza kutumia tiktok akafanya challenge mbalimbali na zikamtoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine mtu anaweza kutumia youtube channels mtu anaweza kutumia instagram so tunaweza tukaona hata kwa upande labda wa tofauti tofauti na tanzania kwa kwa mfano labda kwa upande hata wa nigeria kuna wasanii ambao vipaji vyao vimeonekana kupitia hizi platform kama uh, tiktok pamoja na instagram uh, wasanii wapo kwa mfano uh, kuna chali moja anaitwa Ruga yule Ruga so ameonekana kwa kupitia Instagram so alikuwa anarekodi uh, TikTok anajirekodi akiwa anaimba so watu wakamwona wakamsupport. So kwa maelezo yako unamaanisha kwamba ishu ya kusema kwamba pengine utoke huko na njirinje huko wapi mabonde kuinuka kwamba uende kufanya mziki dando mentati kwamba utatoboa, hiyo haijalishi kwamba unaweza ukatoboa popote pale kulingana na jitihada zako utakazotumia, uongo? Ndio, uh, lakini cha msingi ni good production. Sehemu kuna production nzuri haijalishi ni wapi thank you Shevani meneja waza waza meneja wewe uko hapa tuko na msanii wako lakini pia kazi za meneja kwenye hizi kazi za sanaa meneja ana kazi gani kwa nini mtu awe na meneja kwa nini meneja yani meneja yeye anafanya kazi gani meneja ni mtu wa kumtafutia masoko msanii wake masoko kutokana kazi zake unajua huyu ni msanii yeye anabidi apambane kwenye sanaa mi napambana nje ya sanaa kwa sababu kuzungumza sanaa ipo kwa upana mrefu sana mimi lazima nitamtafutia masoko msanii wangu nitamtafutia kazi Aha. Uh, na ni vigezo gani mtu anatakiwa awe navyo ili aweze kumanage msanii kwanza pia fedha kwanza awe kidogo awe na kibunda tuko na PDG ya Vongo kwao <laughs> oh, ziko za kutosha Vongo ah, kwa, kwa huko ndio maana sasa hivi nimesema naweza kum, kumtoa mtu mmoja kwanza ila itafika sehemu nitakuwa na na kuu ya watu wengine Alright. Meneja ana play part gani katika kutengeneza mziki wa msanii? Tukiachana na kumtafutia masoko, sababu ukitafuta soko maana yake unatafuta soko kwa kitu ambacho tayari bidhaa ambayo anayo tayari. Je, wewe kama meneja unashiriki vipi kutengeneza kazi ya msanii? Pengine kurekodi, eh, kulipia studio sessions, labda kushoot kama mtaamua kushoot video. Meneja ana play part wapi huko? Hapo. Yaani kwa upande mkubwa sana meneja ana play kwenye kuwekeza. Yeye ni mwekezaji wa mtu. Kwa hiyo kitega uchumi chako hiki. Yeah, mimi mwenyewe nawekeza hapo. Na unapataje mapato sasa? Msanii mwenyewe ndio huyo hapa, kapiga kazi zake nini, kaenda studio, karekodi, kafanya show, kafanyaje? Wewe mapato yako inakuwaje? Ama hiyo ni siri ya kambi? Yeah, hiyo ni siri bado official. Lakini hautamani kama kuwasanua wana wengine, kwa sababu wasanii kama huyo hapa ambao wanatamani ku move forward ni wengi sana. Kwa hiyo wanahitaji watu wa kuwashika mkono. Uoni kama ukishare mbinu hizi basi wanaweza katokea mameneja wengi basi kwa na vijana wengi mtaani ambao wanafanya kazi za sanaa. Ah, nifuate mtu private nitamwelekeza. <laughs> Meneja mchoyo. Shaivani, tumalize mwanangu. Unaambia nini washikaji ambao wanakutazama kupitia Jerick Media Live hii? Ya mi uh, cha kuambia ni kwamba wakae mkawa kula. Hivi soon kuna kazi ambayo tutakuwa tunaziachia. Kuna ngoma nyingi ziko store uh, so tunaangalia uwezekano ambao tunaziachia uh, kikubwa tu atembelee uh, social media zangu kwa, kuangalia uh, updates zitakazokuwa zinaendelea kwa mfano unaweza kupita uh, kwenye platform zote labda tuseme facebook instagram pamoja na youtube unayopata kwa jina moja tu shaivan tz e, eh, watembelee huko watakuwa wanaona kazi zinavyoachiwa lakini pia waendelee uh, kufuatilia jelic media live watakuwa wanaona vyote ambavyo vinakuwa vinaendelea Alright, thank you so much. Uh, kila msanii ambaye anakujaga hapa mimi ndo nakuwa mshindani wake, shaelewa kwa kama akiweza kufanya kazi kunizidi mimi, basi huyo jamaa katoboa. Ila sasa wewe una bahati, wewe unaimba rap, shaelewa, wewe utanitoa <laughs> Ishi boy DJ Kiswahili, tulikuwa na Shaivani, lakini pia tumepiga mastori na meneja na uweza kuwasikiliza so And luck like and subscribe. Check Media Live there. We're gonna check issue boy DJ Jake is right here. Mad Purpose. Bless.